Každý, každý má trošičku jiný styl práce. A Filip eh, je takový režisér, který eh, se tou hudbou inspiruje i pro ten obraz, který eh, ještě není natočený. To znamená, že vyžaduje, udělej mi nějaký motivy, připrav mi něco, potřebuji takovou akci, takovou atmosféru. Já mu to připravím, mu se to třeba líbí víc, míň. Každopádně veme si to na plac a po, eh, poslechne si to, podle toho se pokusí natočit obrázek, pak si to dokonce, dokonce přímo pouští, když pouští kopr, to je takový ten, co, eh, takový to, že se podívají, jestli je ten záběr v pořádku, tak si to pod to pouštějí rovnou tu muziku. Takže on eh, nějakou muziku už má ode mě dopředu, ale samozřejmě potom, když je finální sestřih toho dílu, tak se dělá všecko znova. Protože ten, každý ten obraz má trošičku jinou náladu, občas eh, je třeba ubrat nebo naopak přidat, podle toho, co se tam děje, takže pak se to předělává, ale třeba zůstane tam ten motiv, nebo se to udělá úplně jinak. Nicméně muziku má dopředu, ale uh, na finální vlastně obrázek se, se ta muzika dělá znovu. Tak v první řadě klid, <laughs> protože ten je nejdůležitější uh, protože člověk má šanci prostě trošičku se zamyslet nad tím. Eh, má podle mě člověk, když má eh, klid, tak má větší inspiraci. já k tomu potřebuju eh, již zmiňovaný klid a samozřejmě piano, po případě klávesy nějaký, se kterými si můžu hrát. A pochopitelně, jelikož se jedná o filmovou muziku, tak člověka inspiruje ten obrázek protože tam přece jenom eh, vlastně to, co vidíte, tak eh, vám hodí nějakou atmosféru a vy se máte čeho chytit. A občas je to docela záludný, jako člověk si myslí, že to je ono, že to funguje a pak třeba to dodělám a pustím si to druhý den a zjistím, že to prostě není ono. V dnešní době samozřejmě jsme eh, jakoby národ zvyklí na nějaký model seriálu, který si myslím, že všichni moc dobře víme, v jakém jsou stavu. A e, trošičku se vymanit z toho, eh, z té špatné pověsti českého seriálu dnešní doby, samozřejmě ne e, současné doby mám na mysli, je e, docela těžký, protože e, každý má trošku jiný vkus, e, lidi víc jako samozřejmě sledují i zahraniční věci, takže tomu se přiblížit není úplně jednoduchý. V tomhle tom případě si myslím, že to je taková kombinace režie, střihu, kamery, hlavně scénáře. Jo. A myslím si, že i muziky. Že je to na dobré cestě k tomu, aby to bylo zařazené mezi tu kvalitnější tvorbu české televize.